Oi pessoas, aqui é a Carol. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa maquiagemzinha que eu tô usando estilo Tumblr Girl. <laughs> ela é bem fácil de fazer, ela é bem simples, eu não uso base e eu só usei uma cor de sombra. Esse vídeo não vai ter a narração, eu vou só mostrar como que eu faço. Então sinta-se à vontade pra ouvir sua música de preferência. Bom, chega de enrolação, vamos pro tutorial. Isso aí, então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei e se inscrever ali no canal pra não perder nenhum vídeo. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Tchau!